sannan kuma da shi isma'il za ga waɗansu surare a dalilin su ne aka samu kaga idan ka ɗauki jiwon shaidan dir zaman ta dai hadisi bai ce ba jiwon shaidan a hausa ne muke wani, a hausa ne ake waɗi jamratul akaba dalilin wannan jiwon ya shahi annabi isma'il ya shahi annabi ibrahima annabi ibrahima shi ne ya ɗaukar kafan kwanin iya jiwa zamanin da ya kayar da ɗan shi zai yanka shaidan ya yi ta zuwa da yaya zai ya sanya wa isma'il ko razani ko kashi ko wani abu makamacin haka shi kuma isma'il ya yi ƙarfin hali tun da labari ne mai tsayi da yawa idan ka ce sai ka hudu labarin yadda aikin hajji yake riga na ibrahima dogon bayani ne amma idan muka diba gaba kaɗan za mu iya fahimta cewa lalle aikin haji ɓangare guda daga annabi ibrahim ne ɓangare guda daga manzo Allah ko shakka babu wannan shiwa shi ya ka ɗaukar dutse yana jewar shekar, shi yasa ake ce jewar shaidan shi hadisi bai ce ba jewar shaidan jamratul akaba to amma dalilin shi yake zuwa shaidan kin yana so ya sanya musu wasi-wasi ko ya sanya wa ɗan ko ya sanya wa baban don duka su ya fama a kansu ya yi fama ya rinjaye annabi ibrahim ya sanya mai soyayya ta ɗa a cikin zuciya shi sannan ya yi fama ya sa wa isma'il yanzu kawai ka biya dattijo ya tsuwa ya gigice shekara 120 ya zo ce mai Allah ya sa shi wallahi zalunci kare zai babu wani Allah ne ya sa babu inda wani Allah ya ce a kama ɗa a yanka kawai zalunci da irin wannan rikitaccen tsohon annabi suba'il ya ce sam'an wa ta'an li amri lahi ta'ala ya ce ai wannan ba tsohon banza ba ne kai ne tsohon banza tsohon na jadu ka tafi ka ba guri ya yi ƙarfin zuciya to daga cikin waɗannan sai aka samu wato hallau alƙawali na yanka dan a cikin mawarki aka nuna mai cewa ya je yanka ɗan shi inni a rafin mana an zuba ka fanzur ma za tara ƙala ya ta fa'al ma tumar sa ta in sha Allah min sabiri to dama shi mawarkin annabawa ai gaskiya ne annabi a wani mawarkin annabawa gaskiya ne ba irin mawarkin ka ne. za ka yi mawarkin goma da kyar ka can ko ɗaya watakila goma ɗaya ma baka tanko ba to su da yi mulki abin kasantuwa zai ya yi mulki ya yanka ɗansa sai kuma aka ce mai ufe bai da darika ka cika alkawalin ba. alkawalin da kai wancan da dadewa cewa inda Allah zai baka ɗa da kayanka lokacin da ya yanka wato waɗannan shanu da waɗannan raƙuma kafin zuwan aihuwar isma'il ya kai shekara sattin ka kai abu kwana hamsin ba zai kamanci ah. ba ka wani manasa ba kwana hamsin ba ka jikara ta ne mine ne ba na lalata na gaya muku to abun kwana abun nan shekara sattin aka ce mai cika alkawarinka kuma ya tuno alkawarin da ya yi ah. ya tuna alkawarin da ya cewa inda Allah ya ba shi ɗada ya